la amiga de Gustavo y hermana de Froilán. Él ahorita viene, fue a hacer unas cosas, ahora va mi turno para atacar a los monstruos. y más por el momento comenzamos. Ha ha ha!

真的好刺激呀！ you Te brotas con la comida, ¿verdad, plumitas?

Oh, ese salvaje ya me engañó al desierto a dejar esto. песня в сыр monstruos por aquí. Cuando, la, cuando en otros casos hay. Mm, allí, oh, allí está un geocenio. aqui, então. you. Un poco de medicina, medicina con lanza, con llamas. Ven para acá, jabalí. deixa vai por aqui. y no Oh, eso me está subiendo. Voy a coger sangre a costa de este. Royal. Wow. look. Whoa.